pentol sejati wayai wayai, wayai apa dhuwit duit pati enek kok wayahe sejati ora enak pentolem cuk pentol kondak ora enak piye <laughs> pentol terdasar kok enak piye ah. Siap, langsung. wayai wayai, Ayo padha ngopi nang Rebok. Remaja Bojonegoro es krim. Bareng Dokter Cipta. Kopine mak news Bro. Jilur telu wis. wayai, wayahe. Pentol sejati. Sejatine pentol wayahe wayahe merenung merenung terus <laughs> jadi gede apa? wayahe wayahe pendol sejati wayahe wayahe pendol sejati wayahe wayahe pendol sejati Jangan lupa subscribe, subscribe blog Bojonegoro TV. TV. Oke? Okay?